Menschen waren. auf die Kühe befüllt. Es glaubt sich fest an Menschenwahl. alles sich auf Kühl übertragen kann. Nur wann und wo ist noch nicht klar. Sie haben ihn, das ist für wahr. dann fliegt er aus dem Stall. Schweine, Pestilenzchen, Vogelgrippe, zuckt alles von den Menschen. Und jetzt sind wir auf der Schippe. Ha! wann und wo ist noch nicht klar. Sie haben Sie bildet sich das ein, sie sei ein Kühlüberronner. Ja, bin ich's halt.